uzatmadan başlayalım. New game. Oh, merhaba. Burası da Nixie. My name is PewDiePie. My name is PewDiePie. Baksanıza uçmaya çalışıyor. Bırak, bırak, bırak, bırak, Vay be canavarlar geliyor. Cenk Erse'den taktiğimi kullanmam lazım. 50 milyon abone. Ezdim. O oh, bir bufalo kendi başına kendini tro, trambolin gibi zıp, sanıyor ve zıplamaya çalışıyor. Ne kadar mantıklı. Abi bu falo daha. Geçebilir miyim? Direkt ezdi beni. Direkt ezdi beni. Oyunun yapımcısı bilmiyorum ama çok tuhaf bir oyun ama güzel yine de. ben ezmiştim ama olmadı. Bu canavarlar biraz tuhaf. Aslında bunlar bir canavar. ne diyorum ben ya? Hop. Bırak. Bırak. Galiba ördekleri sevdiği için böyle bir oyun yapmış. Woo! Git. Aha. Git buradan şapçık bufalo. bu, bu, bu, bu, bufalo beni ezdi ya. Koca koca koca boyuyla beni ezdi geç geç geç geç. Bu bölüm çok zor. niçin yapar ki bu oyunu bir insan? Ha! Olmadı. Niye <laughs> bu kadar zor oyun? Git. Git. Ben içtim onu. İçtim, izdim, izdim. Bu ne kadar zor bir oyun ya. Bir türlü geçemedim. olmalı. Bu bufalolar çok güçlü ya. Bu boğalar çok güçlü ya. Oh oh oh oh şaşkın bufaloya bak sen. Şaşkın bufaloya bak sen. Az önce dojladım ve başardım. Buradan yukarıya gidiyoruz. Allah bulur. Bulut geliyor. O bulut aslında bir nightmare. Nightmare. Bu bulut aslında bir nightmare. Hadi geç. Geç geç geç. Oh oh. Yüzü yüzü menci ders. Team energy pro please. Umaci. Umaci. Olmadı. öldürmeye çalışıyor. Deliriyor işte. Ben de bunun gibiyim. Şimdi sinirimden bağıracağım. Komşular beni azarlamaya gelecek. Git. Ha. Ya ezdi beni. Ezdi beni bu ya. Ezdi beni. Hiç huzurlu değil bu oyun. Hiç huzurlu değil bu oyun. kaçtım. Şu an geçemedim. Ve geçmeye çalıştım. Ya ben üzdüm bunu üzdüm. Bir de üstüme ketçap salmışlar ya. Bu oyunu hangi insan yapar? Onun bin türlü Allah cezasını versin. Geçemedim. Şimdi birazdan öfkeleneceğim. Ters yüz hikayesindeki öfke gibi bağıracağım. Seçemedim mi şunu ya? Hmm. Şimdi birazdan DA Games gibi sinirli sinirli bağırarak şarkı söyleyeceğim. DA Games gibi PewDiePie ve İngilizce insanlar gibi küfür edeceğim burada. Huh. Geçemedim. İnsan bir checkpoint koyar ya. İnsan bir checkpoint koyar ya. Ha. Bir türlü geçemedim. Hop hop. Ne yap? Uçma gücümüz yok ki. Geç geç geç geç geç geç geç. Geçemedim. Birazdan sinirlerim oynayacak. vücut vücuduma sinirli Mad Freddy girdi. Hani Final Freddy's 4'teki mod Mad Freddy. Now I'm mad again. Hani Goku now I'm mad Frieza diyordu ya. Şimdi ben de o Super Saiyan Goku gibi kızacağım. Geçtim ya. Oh be. Şimdi birazdan peşimizi peşimizi. Freddy kovalayacak. Bu o bulut aslında bir Freddy. Freddy. Hadi. Canlan Freddy. Canlan Freddy. Freddy. Arkadan müzik çalıyor. Geç geç geç geç geç. Geç geç.